بسم الله الرحمن الرحيم المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الإنسان اللي هو صورة الله وعرفنا إيه اللي بيميز الإنسان في صورة الله ويمثل الله على الأرض في نفس الوقت اتكلمنا إن ربنا اداله حرية وعقل وجود وإرادة وفكر عشان كده قلنا النقطة الحساسة جدا للخط الأحمر والأحمر حرية الإرادة لو عايز تتكلم مع أي واحد ملحد في قضية شريكة يبقى موضوع الحرية أنا حر ولا عشان كده المره اللي فاتت عن مفهوم الحريه ايه معناها وشفنا مبادئ عامه في الحريه. هنتكلم النهارده في ثلاث نقط مهمين قوي. اول نقطه اراده الله وحريه الانسان. امتى حريتي تتوافق مع اراده الله؟ لو حريتي تتعارض مع اراده الله، هل ربنا بيتدخل ويوقف الحريه دي؟ هل بيجبرني على حاجه معينه؟ طب ايه حدود اراده الله لو تتعارض مع حريتي كانسان؟ بعد كده هنتكلم على نقطة مهمة جدا أكيد سمعنا عنها قبل كده في أواخر القرن الخامس جه واحد اسمه بلاجيوس وقال مفيش حاجة اسمها نعمة القصة تتوقف عن إرادة الإنسان قال كده قال النعمة تلغي إرادة الإنسان المعتبر النعمة بتجبر الإنسان على أفعال معينة فقال لا مفيش حاجة اسمها نعمة هي اراده الانسان اللي بتحدد كل حاجه وبناء عليه ما دام اراده الانسان هي اللي بتحدد كل حاجه يبقى الانسان مولود مفيش حاجه اسمها وراثه خطيه جديه مفيش وراثه خطيه جديه ليه؟ لان هو بيتولد زي ادم قبل السقوط وبناء على ارادته هيمشي مع ربنا الله. فلازم يكون بلا خطيه جديه ودخل في مرتبات اخرى اسمه بلاكوس وكان واقف قصاده ساعتها اوستيروس كنا هنشوف مع بعض ورد عليه في مجمع اسمه مجمع كارتاجانا وللاسف جه برضه اوستينوس رد على بلاجيوس والف كتاب اسمه النعمه والاراده الحره فضل ماشي كويس زي الفل وجه في الاخر عك الدنيا عك الدنيا في ايه؟ دخل في حته ان خلاص بالايمان ده بالاعمال فراح قسم اللاهوت طبعا اللاهوت زي عشان كده اورستينوس قسم اللاهوت لاهوت شرقي ولاهوت غربي عمل مشكله كبيره هناخدها في المحاضره اللي هي بعد دي تالت حاجه نتكلم عنها حاجه بنسميها جينيتيك ديترمينيزم اللي هي ايه؟ في ناس اللي هم ما عندهم شذوذ جنسي يقول لك احنا ما لناش اراده اللي احنا بنعمله احنا بنعمله غصب عننا ليه؟ اصل دي جينات وراثيه موجوده فينا وبتجبرنا على كده. فبالتالي طلعوا في نظريه اسمها جينيتك ديترمينزم الحتميه الجينيه. والانسان ما بيعملش اي حاجه برده دي عباره عن سلوكيات بناء على تركيبه جينات وصفاته الوراثيه. وبناء عليه بنفس المنطق اي خطيه الانسان بيعملها بناء على جينات يبقى هو ملوش شد فيه. الانسان ملوش اراده انه يعمل خطيه او ما يعملش دي تركيبه جينات في نمسك اول نقطه فيهم هي اراده الله وحريه الانسان. بفكركم كده بسرعه ان كلمه اراده احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن معنى حريه انك انت تملك شيء ممكن تختاره اختياره او عدم اختياره او اختيار ضده اسمها حريه وقلنا ان الحريه عكسها الف... العموديه لو كسرت الحريه تبقى اسمها فوضى وانا في حاجه اسمها ضروره خارجيه وحريه طبيعيه يعني انا بشوف قدراتي امكانياتي ايه وازاي اتكيف مع الضروره الخارجيه عشان احقق هدف معين لكن مش معنى ان انا اكسر الضروره الخارجيه وشبهناه كده طالب الثانويه العامه هو عايز ينجح يشوف قدراته ايه في المذاكره ونرتبها ازاي مع ضروره نظام الامتحانات ونظام المناهج عشان يجيب مجموعه عاليه. لكن لو قال انا حر ومش هذاكر بنتيجه مش هتنجح. دي تبقى فوضى. لو كسرت الضروره الخارجيه النظام الخارجي يبقى انت بتعمل فوضى. انت كده مش حر، انت كده انسان فوضوي. قلنا الحريه مرتبطه بالاراده. لما اتكلم عن منبع الحريه قلنا بتبتدي بالفكر والعقل. بعد كده بيبقى عندك اختيار بعد كده اراده انك تعمل الحاجه دي تحوله الى فعل وطالما تحول الى فعل بقى مصير مش كده ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه انك هتخضع للمصير يبقى انت حريتك مش مطلقه انت النهارده عندك صليب ويموت بقول لك اختار ما بينهم فانت بتبتدي تفكر انا انا محتاج اكتر انا انسب انا في مميزات اكتر من الثاني هي دي الحريه بناء عليه هتختار الصليب يبقى عندك رغبه انك تاخد تهديد دي مديت ايدك واخدته كده تحول الى فعل المبادره تحولت الى فعل نتيجه اختيارك ده اتحمل نتيجته فهتخضع النتيجة دي مش كده يكون مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه بما ان الحريه مرتبطه بالاراده تعريف الاراده ايه؟ هي شيء لابد ان تريده ولا يمكن الا تريده. يعني حاجه انت عندك الرغبه الكامله انك تاخدها. عندك الدوافع لكده، عندك اسباب لكده. عندك اهداف لكده. فحاجه انت عايزها، ما دام عايزها هتنفذها. مش هتعمل غيرها. انت عايز تنجح هتذاكر، وعندك اراده انك تذاكر. حتى التوبه. يعني فاكرين قلنا التوبه زمان؟ يبقى عندك حاجه اسمها اراده التوبه. بس مرتبطه الاراده انت عايز تعيش بتوبه ولا لا الاراده هي المحرك الاساسي فكلمه اراده معناها عندي رغبه كامله كل الدوافع والاهداف ناحيه حاجه معينه فلازم هحقق الحاجه دي. ايه الفرق بين ارادتي واراده ربنا؟ المره اللي فاتت قلنا ربنا عنده كل حاجه مالها مطلقه واحنا عندنا كل حاجه نسبيه بما ان ربنا عنده كل شيء مطلق فكل حاجه عنده ملزمه ليه يعني ايه ملزمه ليه؟ يعني ارادته خيره بقى في استحاله فعل الشر ملزمه ليه مش معناه ان هو مجبر عليها لا ملزمه ليه لان هي طبيعته مطلقه فما فيش حاجه ثانيه ممكن تكون موجوده غير كده معنى كلمه مطلقه ان حاجه موجوده ولا يمكن يكون في حاجه اخر كلمه اخر او اخرى مش موجوده دي فكره مطلق فهو قدسته مطلقه خيره مطلق فبالتالي ما ينفعش يبقى عنده حاجه غير كده غير القداسه المطلقه او الخير المطلق فبقول ملزمه ايه من طبيعته لكن هو مش مجبر عليها او حد اجبره على كده عشان كده بيقول في فرق بين الاراده الملزمه وان انا مجبر على شيء فبقول في استحاله فعل الشر عند ربنا ليه؟ متشابهه كده بالدور لما يجي يخش اوضه العمليات بيتعقم. يعني ايه بيتعقم؟ يعني ممنوع يلمس اي حاجه هو لابس لبس معين، اللبس ده متعقم بنسبه 100% مفيش اي بكتيريا ولا اي فيروس. ممنوع حتى يلمس اي حاجه في اوضه العمليات غير الادوات المعقمه. فكده هو ملزم انه ما يلبسش غير حاجه معقمه. عارفين لو غلط بس الواد جاي على الترابيزه يطلع تاني. هو ملزم بكده طيب هل ينفع اقول ان هو في العمليات ممكن يمسك الموبايل يطلعه من جيبه ويتكلم؟ اقول في استحاله اني اعمل كده. ليه استحاله؟ من كده مش هيبقى معقد. دي طيب، بعد الفرق ان هو بارادته هو ما بيعملش كده واستحاله يعمل غير كده. ولا التعقيم ماله هيبوظ نفس الكلام بالنسبه لربنا هو خير مطلق دي طبيعته فمش هيعمل غير كده واستحاله يعمل غير كده لان طبيعته مطلقه عكس الانسان الانسان ما عندوش حاله مطلقه كل حاجه عنده مالها نسبيه فاملك ان انا اعمل ده او ما اعملهوش ما عنديش وقت قبل ان انا اعمل خير او ما اعملش او اعمل ضد الخير اللي هو الشر ليه؟ لان انا صفه الاراده عندي مش مطلقه نسبيه فتحتمل ده او ده عشان كده الاراده النسبيه غير الاراده المطلقه فالانسان ما عندوش حاجه اسمها اراده ملزمه فيملك الاختيار ما بين خير وشر وابسط مثل عن كده اللي حصل في قصه ادم لو هو كانت ارادته ملزمه ليه ما كانش هيسقط الشر هيسقط ازاي؟ وهو ملزم بالخير ما ينفعش ده سقوط ادم او هو الانسان يوم في الخطيه ده معناه ان الاراده بتاعته نسبيه مش مطلقه عشان كده بيقع في الخطيه عشان كده ادم سقط كده ما اختارش الخير اختار ضد الخير اللي هو الشر وده برضه نفس اللي حصل مع مين؟ مع الشيطان. الشيطان كان عنده حريه اراده فهو بحريه اراده والقصه ابتدت بايه؟ بالفكر ارفع الكراسيه فوق الكراسي اللي عليه. ابتدت بالفكر برضه وبقى عنده اختيار وبقت عنده الاراده انه يعمل ده بس كانت نتيجته ايه؟ ظهرت الصبح صلاة ايه؟ سقطت مثل البر عجبتني قوي المقولة عن إرادة الله بس ما المقولة دي عشان هنقولها كذا مرة إرادة الله استحالة تخالف طبيعته يعني فاكرين الناس اللي كنت بقول لكم زمان لو كل واحد عايز المترو يطلع قدام بيته في ساعة معينة عشان يوصل ميعاد معين في مكان معين وربنا هيلبي رغبة كل إنسان كم مترو هيطلع؟ ولا واحد قلت لهم ساعتها ان الهنا اله نظام مش اله فوضوي يعني مش هنحقق لكل واحد ارادته عشان هو نفسه فيه هو عنده نظام اله منظم فكتير كده ما ان اللي احنا بنطلبه تمامه احنا بنطلب منه يبقى فوضوي عشان يحقق ارادتنا ده مش هيحصل خلق الجسم بنظام سيستم خلق العين بتركيبه ما يجيش كل واحد يقول له اعمل لي تركيبه لعيني تختلف عشان عايز اشوف حاجات معينه مش هيعمل كده في نظام في system فاراده الله المطلقه هو طبيعته القداسه المطلقه خير كلي فاستحاله يبقى غير كده وده سبب بسيط جدا ان هو خلق كل شيء ايه حسن جدا ما ينفعش يعمل حاجه كده ما ينفعش يخلق شيء سيء ما عندوش ده لان يعني هو خير مطلق ما ينفعش يخلق شر عشان كده بيقول الشر غير مخلوق الشر هو استعمال قوة الخير برضه بطريقة مالها خاطئة لكن الشر غير مخلوق واستحالة يكون مخلوق ليه استحالة يكون مخلوق؟ لأن الخالق نفسه إرادته المطلقة خيرة يعني ما عندوش امكانيه انه يخلق شر اساسا في استحاله خلق شر فاستحاله انه يخلق شر عشان كده بنقول ان حريه الله المطلقه دي هي معنى كمال الله وهي سبب حريته ان هي دي طبيعته ذاته كده لكن محدش اجبره على الحاجه دي عشان كده بنقول هو عنده اراده صالحه مطلقه في عالم فرنسي اسمه الست بتاعه قال ايه؟ براحته ما تفرش الله حر حتى بإزاء حريته نفسها فهو ليس إلا ما يريد أن يكون بل هو كل ما يريد أن يكون لأنه يريد أن يكون مش مستديق كده؟ يعني ايه الجملة دي؟ الله حر حتى في ازاي حريته نفسها يعني حريته حريه مطلقه نابعه من ذلك محدش اجبره على الحريه دي هي مطلقه فهو ليس الا ما يريد ان يكون هو ارادته خيره فهو خير ما ينفعش يبقى غير كده بل هو كل ما يريد ان يكون كل حاجه عنده مالها مطلقه ما عندوش حاجه نسبيه ليه؟ لان ارادته لانها يريد ارادته كده انها يريد ان يكون يعني هو عنده اراده مطلقه ان هو يكون خير طبيعته خيره ما ينفعش يبقى عامل غير انه بيبقى خير الله حر حتى بيزاع حريته نفسها فهو ليس الا ما يريد ان يكون بل هو كل ما يريد ان يكون لانه يريد ان يكون يعني عايز في الاخر يساوي الاراده المطلقه طبعا طيب, طيب. فاكرين النقطة دي؟ ربنا ماله؟ لا زمن كل حاجة عليه تايمز ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل عشان كده عايزين ننسى كلمة علم الله المصاب مصاب دي بالنسبة لمين؟ بالظبط بالنسبة لي أنا خلوها علم لو بتكلم عن ربنا اقول علم الله حاضر موجود دلوقتي ات وانس ما تقولش علم الله المصاب. والعلم الله الحاضر الموجود دلوقتي فربنا لا زمن فوق الزمن عشان كده ربنا ما عندوش نبوات محدش ربنا ما عندوش نبوات مين اللي عنده نبوات؟ أحمد هو شايف الصورة كاملة بما إنه شايف الصورة كاملة احنا العكس احنا شايفين الصورة واقف عند نقطه معينه انا مش شايف بعدها ايه فهو بيجيب لي من اللي هو شايفه يوريهولي. فانا بالنسبه لي ده مستقبل في نبوه في المستقبل هتحصل هو شايفها مش كده زمان كان في سؤال شهير جدا ليه ربنا استنى وقت طويل على ما اتجسد؟ ليه ادم ما غلطش وربنا اتجسد على طول؟ ليه استنى 5000 سنه مثلا؟ ملء الزمان مقصود بها ايه؟ استعداد البشريه للملء. خلاص اكتمل الاحتياج. لكن كلمه ليه ربنا استنى؟ هو ما استناش. ده هو عنده الخلق، السقوط، التجسد، المجيء الثاني ات وانس. بالنسبه لي انا صعب. بالنسبه لي انا في عمر الكون، في ماضي. وفي وقت ما قبل مجيء المسيح من اول السقوط والنبوات العهد القديم القصص دي كلها وفي وقت جه فيه المسيح وفي زمن عايشين دلوقتي في مجيء تاني لسه في المستقبل فانا بالنسبه لي اه استنى عشان يمهدني للحل يديني رموز عشان نبقى في ملء الزمان بس هو بالنسبه لي القصه كلها مالها على بعضها نعم. at مع المجيء الثاني والملكوت كله بس هي نقطة إيه؟ خلي بالك من العقل لو حاولنا نستوعب النقطة دي وفكرنا الناس دي صعب استوعبها لأننا لو استوعبناها خلي بس عشان صوته بنسمع لو استوعبنا الفكرة دي بالكامل احنا بقينا مطلقين اساسا استحالة نستوعبها بالكامل بس ممكن نفهمها على قدر استيعابنا مش كده يكون ربنا ما عندوش حاجه اسمها نبوه هو بيكشف لنا من اللي هو شايفه دلوقتي لحاجه عندنا احنا لسه هنشوفها مش كده بقول لكم دايما يا ريت نقول ايه؟ علم الله الحاضر وافعال الانسان ماثله امام الله يعني ايه ماثله امام الله؟ بما ان ربنا فوق الزمن ما عندوش زمن ما عندوش كلمه حاجه هتحصل فاللي احنا بنعمله مرتبط بارادتنا عندك اراده خيره ولا اراده شريره هو ده ماثل امام الله دلوقتي فبينبهك دلوقتي بيحذرك دلوقتي بيشجعك لو ارادتك سليمه وماشي بطريق كويس بيشجعك دلوقتي فكل حاجه احنا بنعملها امامه دلوقتي تعالوا نوضح الكلام ده بشكل تاني سؤال شهير ربنا عارف ان انا هعمل خطيه ليه ما بيمنعنيش؟ تعالوا نصحح الجمله دي علم الله ليس علة لفعلك الشر انما فعلك الشر هو عله لعلم الله عكسوها يعني الجمله اللي انا قلتها في الاول ايه؟ ربنا عارف ان انا خطيه ليه ما منعنيش كان علم الله هو سبب فعل الشر ده معنى الجمله العكس صحيح فعلك الشر بناء بناء على ارادتك بناء على اختيارك انت فعلك للشر هو سبب لعلم الله الحق العكس فهي القصه تتوقف على ارادتك انت مش على علم الله يعني مش معنى ربنا عارف كل شيء ان ده يوقعني في الشر مش ده السبب. انا بكامل ارادتي بكامل حريتي اخترت فعل الشر فده سبب ان الله عنده علم بهذا الفعل مش العكس. حاجه ثانيه جانب العله هي فعل الانسان، المعلول هو علم الله، انا الفعل وهو المفعول. يعني هو اللي عارف العلم ده عند ربنا ولاقي على اختياراته بناء على اراده يعني انا هعمل خطيه يبقى انا عندي اراده الشر وعملت الخطيه فده سبب ان علم الله الحاضر عارف ان انا واقع في خطيه مش عشان هو عارف فانا مجبر على ان هو عشان هو عارف هديكم مثل كده هتاخدوه في الشغل زي هوزر يقول لك ما هوزا الاسخريوطي كان مجبر ان يسلم المسيح عشان قال لا اولا وربنا ما عندوش يهوذا هيسلمه هو تايمز ربنا شايف القصه اتوانس اراده يهوذا وتسليمه للمسيح هو سبب علم الله بفعل يهوذا عشان كده نبهه وحذره اكتر من مره لكن مش عشان ربنا عارف ان يهوذا هيسلمه فكان يهوذا مجبر على تسليمه لا ده هو بناء على اراده يهوذا المسلم المسيح ربنا عارف ان هو ده الحسيان عشان كده نبهه وحذره اكتر من مره حاجه ثانيه مش معنى ربنا عارف بالفعل ان هو عايز يا ربنا عارف ان انا ارادتي سيئه مش معناه ان هو موافق على بالعكس ده بينبه وبيحذر ويبعت رسائل لاشكال معينه فمش معنى ان هو عنده علم بالشيء هو موافق على هذا الشيء والا ما كانش ينبه الانسان ويحذره ويحاول يبعده عن ده زي ما لسه قايلين في قصه يهوذا حذره تقريبا ثلاث مرات الذي يغمس يدمع ما انت فعلت فافعله سريع أم قبلة تسلم إن الإنسان بأنه زي ما قال بطرس فسمعان ابن هتحضرني بأنه عشان يرجع فمش معنى إن أنا عملت الشر وهو عارف بكده إن هو موافق على كده ولا كان ربنا مش عايز حد يعطس لا طبعا عشان كده لو عايزين نتكلم صح الجمله الغلط قال ايه؟ اذا كان الله قد راى بسابق علمي انني سافعل هذا او ذاك فانني لا محاله متمم هذا الفعل تحقيقا لهذا العلم. يعني ايه الخدعه؟ اذا كان ربنا عنده علم مسبق وعارف ان انا هعمل خير ولا شر لو عارف ان انا هعمل خير يبقى غصب عني هعمل خير عشان هو عارف ان انا هعمل خير. ده لعب الكلام امال الصح بتاعه ايه؟ انا بقى اذا كنت مزمعا ردي انا ان افعل هذا او ذاك فان الله عارف بذلك بسبب علمه الحر يعني عايزين نقول في الاخر هي القصه تبتدي منين؟ بيا انا اختياري ايه؟ ردي ايه؟ فعلي ايه؟ اللي انا هعمله بكامل ارادتي هو ده اللي هو عارفه عشان كده هو بينبه وبيحذر ويمشي مش عشان هو عارفه فانا مجبر ان اعرفه وصلت؟ يبقى القصه بتبتدي منين؟ بارادتي انا مش في علم الله علم الله حاضر في كل وقت انا عندي اراده فعل الشر القصه بتبتدي عند مين؟ عندي انا بارادتي انا انا اخترت الشر الظلم انا بمعنى ده انا اللي بختار الشر بارادتي انا وانا هعمل ده بكامل ارادتي بحريتي وسبب ده وده اللي خلى ربنا عارف بارادتي مش العكس مش عشان هو عارف فانا مجبر ان انا هنفذ ولا هو اللي غنى الحريه واللي غنى الاراده فالجمله الصح اذا كنت مطمعا ان افعل هذا او ذا فان الله عارف بذلك بسبب علمي الحاضر مش العكس. عشان كده في سؤال شهير جدا. ربنا عارف ان في ناس هتهلك. بيخلقهم بيخلقهم ليه؟ تخيلوا لو ربنا خلق الداخلين ملكوت بس. كده مفيش حريه اراده ولا اختيار ولا نسبة صورة الله ولا شبه الله في حاجة خلق قطع خشبية لسقاف الطباعة تعالوا بقى نتكلم صح هو ربنا بيخلق أشرار لسه قايلين إرادة الله مالها مطلقة وإرادة خيرة فمفيش احتمالية الشر فيها الإرادة مطلقة بلاغه واحد ربنا ما بيخلقش اشرار ده سؤال غلط الله لم يخلق لم يخلق اشرار. خلق الكل كويسين زي الفل وكلهم مدعوون الملك. كل شيء حسن جدا ده خلقنا من في خلق الانسان في البدايه قبل قصه السقوط يبقى ربنا ما خلقش اشرار طب ربنا اوجد شر عشان يقع فيه؟ لا لسه ارادته خيره مطلقه يبقى اساسا مفيش حاجه اسمها الشر ربنا خلقها عشان حد يقع فيها لكن بما ان ارادتنا الاصليه ففي حاجه اسمها امكانيه وجود الشر مش عند ربنا عندنا عارفين بالظبط زي ايه؟ زي اقول لك مثلا دي عيادة كبريت بتستعمل في واحد اثنين ثلاثه. طريقه استعمالها السليمه انك تمسكها بالعرض وتمسك العود بهذا الشكل كده وبعد كده مثلا تولع النار. يبقى اديتك حاجه كويسه سليمه طالما استعملتها بشكل سليم هتستفيد منها. انت بقى مش عندك حريه فهتعمل ده او ضده او مش هتعمله. واحد ناصح قال لك لا انا همسكها كده. حضرت وهعملها كده ده صعب حرقت ده اسمه استعمال قوة الخير بطريقة خاطئة فكان قلنا الشر ليس له وجود اللي هو استعمال قوة الخير بطريقة خاطئة الوجود والعقل والإرادة دي حاجات كويسة مش وحشة لكن انا لو استعملتها بطريقة خاطئة ينتج ما يسمى الشر لكن الشر ليس له وجود فربنا لا خلق أشرار ولا خلق شر بس في امكانيه وجود الشر ليه؟ يعني انا أردت النسبيه عشان كده لازم يبقى عندي اختيار ما بين ده او ده خير او شر ابيض او اسود لان ارادتي نسبيه ففي امكانيه اختار ده او ضده دي الحريه النسبيه في قصه ادم وحواء هل ادم وحواء اتخلقوا ما يعرفوش الشر؟ تعرفوه تعرفوه ما انا مش شايف ايه اختاروه بطبيعته الانسان بطبيعته عارف ايه هو الخير ايه قوه الخير ويستعملها صح ازاي يعرف يعني في التوقيت تستعمل ازاي بما ان ارادته نسبيه وحريته نسبيه فهو عنده امكانيه يستعملها بطرق مختلفه وعارف ان المستعمل ده مختلفه هينتج حاجه سيئه هو عنده المعرفه مش كده المشكله مش المعرفه هو المشكله في ايه؟ كسران مثل الله عارفين الخير الشر المشكله ان الانسان يتخيل ان معرفته دي تبقى معرفه مطلقه زيه زي مين؟ زي ربنا فكده انا مش محتاج ربنا يبقى ستاندرد ليا في حاجه انا اللي احدد انا اللي عندي المعرفه المطلقه وانا اللي احدد ايه الخير وايه الشر مش عايز ده السقوط استقلاليه عن الله ده صراع مطلق عارفين الخير والشر يعني تبقى معرفتكم معرفه عندكم مش نسبيه تبقى معرفه مطلقه حاجه ثانيه لو هو هيخلق الداخلين ملكوت بس اولا ده ضد فكره العدل ليه ضد فكره العدل؟ لان انا هخلق الداخلين ملكوت بس فمش هحلق الا اختيارهم ان هو ما يخشش موجود فين العدل في كده؟ فين الثواب؟ والعقاب في كده؟ خلي بالك كلمه كلمه عن صفات الله وده صفات الله كلها بتشتغل مع بعض في وقت واحد عدله رحيم ورحمته عادله فدلوقتي هيخلق الناجين اللي هم بارادتهم عايزين يخشوا الملكوت بس مش حفله اللي مش عايزين يخشوا الملكوت ده مش عدل انت بتعمل كل شيء حسن جدا وارادتك ان كل الناس تخش المجهود كل الناس تخلص كل الناس ترجع لك لكن لو انت مصر كانسان وترفض ده بارادتك في ثواب وفي عقاب عشان كده في نقطه مهمه جدا في فرق بين حاجه بنسميها احسان الخالق واستحقاق المخالفه يعني ايه؟ بيقولوا علمك خلق الانسان او سبب خلق الانسان شيء وسبب هلاكه شيء اخر مفيش علاقه بالاثنين. سبب خلق الانسان ادالك خلق كيان وجود حياه صوره منه شبه عندك عقل فكر اراده حريه تتمتع بكل شيء ليك سلطان على كل شيء صوره حيه منه عايشه ده سبب وجودك ده احسان منه احسان من الخالق ليك كإنسان هل الحاجات دي انك بالك كيان وجود وحريه وعقل وفكر واراده وصوره الله وشبع الله وعندك سلطان على كل شيء هل الحاجات دي هي سبب هلاك الانسان؟ اكيد لا طب تعالى ندور ايه سبب هلاك الانسان؟ رفض يكون مع الله رفض معنى الحياه قرر انه يمشي في طريق غلط ان ارادته تبقى شريره ينفصل عن الوجود على الله يستعمل قوة الخير بطريقة خاطئة يبقى النتيجة ده إيه؟ هلاك يبقى مش الحاجات دي هي سبب هلاكك ده إحسان من الخلق امتداد وجود وحياة وكيان من العدم وخلاك صورة منه ده إحسان منه مش مش ده سبب هلاكك سبب هلاكك انك انت بارادتك بترفض ده هتوقع نتيجه ايه؟ مش عارف تعالى برضه في حضنك فجيب المثل ده بتاع طالب الثانويه العامه لو هو بكامل ارادته انا دلوقتي هخليك تاخد دروس وهديك فلوس كذا وهشتري لك كل الكتب اللي انت عايزها وكل الوسائل اللي انت عايزها وهدخلك احسن مدرسه عشان تعمل ايه؟ تجيب مجموع كويس تخش كليه كويسه طب لو قلبه عمل كده لابنه اداله دروس اداله جابوا احسن كتب كل الامكانيات كل كذا دخلوا احسن مدرسه المفروض ده يبقى سبب لايه بالنسبه للولد؟ ان ينجح يعني دي مجموع عالي هل الحاجات دي ممكن تبقى سبب في فشله؟ امتى؟ لما على جنب ولا كان حامل في استحقاق الخلف النتيجه مش هتجيب مجموع تبقى طالب فاشل هتسقط بناء انك انت بارادتك رفضت هذا الاحساس فمفيش حاجه اسمها ليه ربنا خلق ناس هتهلك وهو عارف انها هتهلك ويدخلك لا مفيش حاجه اسمها هو ما عندوش شر ولا بيخلق اشرار ولا بيخلق شر وهو اداك احسان منه انت اللي رفضت ده بارادتك انت المسؤول عن النتيجه ده لكن ما تجيش تقول لي لا ما انا عايز ما اذاكرش ما اروحش المدرسه وما راجعش وما اقراش حاجه وما اخشش الامتحان بس اجيب مجموعه عندي هي لعبه كلها في الحته دي اللعبه كلها فين؟ انا مش عايز اعمل ده بمزاجي وعايز النتيجه مخالفه او عكس اللي انا بعمله فهي القصه اللعبه كلها في الحته دي ليه يفرض عليها هو ما فرضش هو اداك نعم اداك احسان معين استفيد منه مش اجبار ولو كان اجبار ما كانش هيبقى عندك حاجه تعملها غير كده تبقى عروسه خشب في ايده بيلعب بيها هو اداك اختيار اداك اراده واداك حريه <coughs> ده بالظبط جاب عربيه لابنه وهو ابنه بسوق العربيه قرر يمشي عكس الاتجاه ويتبسط بقى يعيش حياته فمات هل الاب هو سبب موت ابنه؟ لا هو احسان منه انه يديله عربيه كويسه عربيه جديده هو قرر بارادته يعمل حاجه مخالفه نتيجته ايه؟ هتموت هتعمل عشان كده الانسان هو المسؤول عن نفسه خالفت هتعك ما خالفتش هتعك وطالما انت بارادتك حولت ارادتك الى افعال انت مسؤول عن مصيرك مش ربنا الانسان هو المسؤول عن مصيره مش ربنا عشان كده في شيطان منبع الشر في امكانيه السقوط في الشر في حريه نسبيه في اراده نسبيه وجود الشيطان زحزح لك الحريه بطريقه غلط نفس اللي هو وقع فيه واستعمل قوه الخير بطريقه خاطئه استعمل ارادته بطريقه خاطئه حريته بطريقه خاطئه كسر خط احمر هتهلك هي نفس المشكله اللي وقع فيها مين؟ الانسان ما انت برضه عندك حريه وعندك اراده طب ما تيجي تعدي الخط الاحمر معاه وما اكبرش انسان على السقوط لكن الانسان عمل ايه؟ عجبته مش كده بنقول الانسان هو اللي اختار قضيته مصير الانسان يتوقف عليه لما نيجي ناخد مثل حي على الكلمتين قصه يعقوب وعيسو يقول لك طب ما ربنا ليه اختار يعقوب مش عيسو؟ ايه ذنب عيسو؟ ربنا عنده علم حاضر بإرادة يعقوب الخيرة وعنده برضه علم حاضر بإرادة يعقوب السيئة ايه ايه إرادة يعقوب عيسو السيئة؟ حد عارف ايه هي؟ استهانته بالباكورية استهانته بالباكورية وايه قيمه البكوريه زمان؟ ده هيجي منه نسل المسيح مش بركه اكتر من كده هو استهان بيها وعشان خاطر ايه؟ يا ريت عشان كيلو كباب طبعا عدس لحم اه عدس لحم مفروم اه يعني بص يعني ما دام انا كل كباب ماشي تمشي بس يعني هو استهان بقيمه البكوريه اللي ربنا بينبه وبيحذر ويقول حافظوا عليها هو استهان بهذه القيمه مقابل شيء تافه جدا دي اراده سيئه انك تستهين بالبكوريه وتتخلى عنها من اجل شيء اراده شريره لكن اراده يعقوب مالها غير إيه، عشان كده ربنا قال القصه هتيجي عن طريق يعقوب نسل يعقوب طيب <clears throat> حاجه ثانيه ما ربنا بيعمل ايه مع الانسان <clears throat> وثبتوا الحق في الباب لعل الرب اله الجنود يترافع على بقيه يوسف. يعني عايز يقول ايه؟ انت اللي تختار تكره ايه؟ تبقى ارادتك الشريره ولا ارادتك خيره؟ حسب ارادتك ربنا هيكون معاك ولا لا؟ مش بس كده. سفر تثنيه يقول ايه؟ انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياه والخير والموت والشر في اختيارك. بما ان اوصيتك اليوم خلي اوصيتك مش همرتك زي قصه ادم وحواء واوصى الرب ادم مش امر الرب ادم كلمه وصيه بقول لك ايه؟ يقول لك بص ده الصح انا برجح لك ده ده معناها ايه؟ انت عندك حريه القبول او رفض مش مجبر انا بوصي لك ده بزكي لك ده بما اني اوصيتك اليوم ان تحب الرب الهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصايا فرائضه واحكامه نتيجتها ايه؟ لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب الهك في الارض التي انت داخل اليها لكي تمتلكها. بص بقى اراده الانسان فان انصرف قلبك ولم تسمع بل قرأت وسجدت لالهه اخرى وعبدتها. القصه متوقفه على اراده مين؟ الانسان فان النتيجه بقى هتتغير فاني انبئكم اليوم انكم لا محاله تهلكون لا تطيل ايام الارض التي انت عبر مؤمن كي تدخلها وتدخل اشهد عليكم اليوم السماء والارض جعلت قدامك الحياه والموت والبركه واللعنه فاختر الحياه كي تحيا انت ونفسك يبقى هنا القصه تتوقف على مين؟ القصه تتوقف على مين؟ اختيار قدامك ده وقدامك ده بوصيك بده ونتيجته كذا وبحذرك من ده نتيجته كذا اختار بقى وده يمشي برضه مع مبدا العدل الالهي لان لو انا مش مسؤول بكامل ارادته بكامل حريتي عن افعالي مش هنحاول احاسبك لو انا مجبر على افعالي وماليش اراده وما عنديش حريه انا مجبر هتحاسبني ازاي؟ ده انا مغرم لكن بما ان كل ده كامل حريته كامل ارادتي هذا يمشي مع مبدا الثواب والعقاب يمشي مع مبدا العدل الالهي يمشي مع مبدا ان ربنا يحاسبني او يديني يعني انا اخترت كل ده بايه؟ بكامل ارادتي عشان كده بيقول معرفه الله الاحداث علم الحاضر الان مش معناه انه هيتدخل في كل حدث عشان هو ارادته عكس كده بالعكس الانسان ممكن يعمل حاجه ضد اراده الله ما تجبروش على الفعل ابسط ما كارت بلانش انت خدت الملكوت هتتراجع عن الحياه مع الله واراده الشرير هتسيب الله هتهلك خلاص مش معناها هللويا قبلت خلاص داخل داخل في جهاد روحي في طريق تمشي فيه في حاجات بإرادتك تعملها ما نعملش زي اليهود لك ايه احنا اولاد ابراهيم مش احنا مسكين وخلصنا لا يعني هو عايز لا سمح الله كان ولا هندوسي مش ولا قطاف ولا مقدونس كانوا هندوس وكانوا مسيحيين وبقى كعب خلصوا عارفين في في بلد اسمها اخمين في تل هناك هضبة على اسمها تل المستور دي الحتة مقتول فيها مستور مفهوم الاحميين ودفنوها هناك في 98 يوم زباله في المكان ده ناس مهتمه بالاسطول طب دي ناس اتولدت من الماء والروح ومشيت مع ربنا فتره بس كملوا ازاي؟ هلا مش ضمان انك انت اخذت الخلاص انك داخل الملكوت في جهاد في طريقه مش فيه في اراده خيره الشعب لما اصروا على اختيار ملك ليهم هل ده كان باراده ربنا؟ وجالهم شاو والشعب عانى منه بس انتوا مصرين على كده إن ربنا بيحترم اراده الانسان بيحترم اراده الانسان وما بيتخطاهاش حتى لو كان ده ضد اراده ربنا فربنا بيعمل دايما مشيئته للانسان اختار الصالح اختار الخير مش بس كده بيشير على الانسان انا بحب اقول الجزء ده في سفر الرؤيا لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء كبير ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير واعمى والعمياء اشير عليك مش الكلمه مش همسكك من هدومك ولا الشيخ لا اشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريانك وتكحل عينيك بكحل لكي تبصر نشيل عليك إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا واعمل انت ايه بإرادتك فكن غيورا وتوب البدايه عنه ها انا ذا واقف على الباب واقرا ان سمع احد صوته وفتح الباب بقراءته ادخل الليل واتعشى معه وهو معه وشير عليه مش هكبرك ووريك الفرق ما بين ده وده انت المسؤول عن قرارك اسمعي ايات السماوات واصغي ايات الارض لان الرب يتكلم ربي بنينا ونشأتهم أما هم فعصوا عليهم لو كانوا مجبرين على فعل معين وما كانش عندهم لا حريه ولا اراده مش هيعصوا ربنا اساسا. مع ان هو يربيهم ويكبرهم ويعصوا عليه يبقى هم عملوا ارادتهم اللي تخالف اراده الله. طب انا لو الوقت خيره وكويسه وماشي طريق ربنا ومعاك حوسنه دي مش هيحكم برضه عنك ولست انا بعد في العالم واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك ومين اللي بيتكلم هنا؟ سيد المسيح المفروض انتوا ذاكرتوا الجزء ده المفروض حسب ارادتكم قلنا في هلاك في عقوبات في استحقاق المخالفه أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن هي دي إرادته طب أنت إرادتك خيرة وماشي الطريق بتاعي أنا معاك السنة دي مش هحضر وجهي عنك بالعكس هيبقى سنة دي في جهادك لا يقف انسان في وجه كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اكون مع نعم، لا اهملك ولا اتركك طالما ما بنتكلم على توافق الاراده والمشيئه طالما ارادتنا ومشيئتنا واحده وهدفنا واحد انا معاك انا ماشي معاك مش سايب عيني عليك لا اهملك ولا